crime. Anybody who commits a crime in any country whatsoever should will pay the, uh, the price for committing or breaking the law, including in Uganda. That person they're talking to is not, is not a special person. Who is he to think that he can get to be above the law, irrespective of where he is? The law is very clear in all countries. You break the law, you pay the penalty. So if you break the law, then he pay the price. And I would have thought that every single one of you would be jubilating, celebrating that this person who committed the crime is being arrested and is being brought before the court of law. But now it seems you're sympathizing with. <laughs> you people. <laughs> huh? You, you, you ask the Turkish why they arrested him. We don't know why the Turkish arrested him. But he was a blogger in the jurisdiction of, of, of Turkey, abusing the government of Uganda, the leadership of Uganda, Okay, and as far as I'm concerned, the Turkish must be concerned that his behavior might cause a, a rift between the government of Uganda and the Turkish, uh, Turkish authorities. So it, it is at their discretion to use their laws to, for anybody who interferes in the relationship of our two countries. We will look that the Attorney General will, will prefer the, the, uh, the DPP will prefer the, the, the, the, what, the charges against him. But one of them, amongst others, is inciting uh, sectarianism, inciting uh, abuse against the president, uh, uh, and I'm sure that there'll be, uh, there might be others that can be brought against him. Or maybe we'll, we'll choose at our discretion just to let him go. But let me tell you, anybody who breaches the law will pay for the law. They are not special. They are not, you're not special. If you break the law in any country in Uganda, you're not special. You break the law, you'll be punished. And for me, as con I'm concerned as Okeloriam, any as a lawyer, anybody who breaks the law in any country and he breaks the law of that country should be arrested, brought a court of law, put in jail, and the key thrown away. There is nobody who's exceptional. You should be, as a journalist, congratulating and clapping the authorities for enforcing the law to ensure that characters who break the law are punished. This is what you as a journalist should be do. Instead of praising them and pampering them and making them look as if they're very big. No, criminals should be punished. Corrupt leaders should be punished. Those who break the law should be punished. There's no room, including me. If I was to break the law, I should be punished. There should be no exception for anybody. Understand? So, this, when you're talking Turkey, why do you think it's special? Why? It's not special. There is nobody above the law, above the law in, in any country, including Uganda. So if you break the law in the UK and you think, oh, I'm in the UK and you get away with it, the UK system will catch up with you and punish you. If you're in Turkey and you break the law and the Turkish authority thinks you're breaking the law, they'll catch up with you. Pay the price. Go to court, be jailed, key thrown away. Report what I've, it was a, a, small, a small, small issue and the big issue is not <laughs> reported. Holiday. Yes, but me, I want me, I want this one to be the, the headline. Yes. This one to be number one on the radio, eh? one on TV. Where's New Vision? Eh, and where's red, red paper? Red paper, uh, daily paper, I don't know whatever they call these days. Yes. Pardon? Well, that's what I, that's what I want. Because I am here today, and uh, here big people today, so these are the, the issues that should attract the attention of Wananchi. But anyway, let me answer this question because I know that you'll punish me quietly thereafter. But uh, his question went two type, in uh, two parts. The first one is on the the that uh, His Excellency Ruto was prevented from coming to Uganda. That's the first part of the question, isn't it? Why? But I cannot answer that question because that those things took place in Kenya. He was not prevented by Uganda. We have no authority, we have no powers. Those are the jurisdictions of the Kenyan government. The reason why he was prevented from coming to Uganda, if it ever happened, or stopped from coming to Uganda, if it ever happened, is something that you should channel to the Kenyan High Commissioner, who is here. Because I don't know what happened there. Similarly, uh, if Uganda were to do something in, prevent somebody from from uh, from leaving Uganda or from crossing borders in Uganda here, uh, uh, district borders, the Kenyans cannot ask why was that person stopped, because that is something that happened internally. So I hope that is clear. We have got no way in which we could prevent or encourage or be part of that event. Number two, Uganda is a foreign policy. Our foreign policy is very clear. As clear as the skies, as clear as the water in the glass, is that we do not interfere in the internal affairs of any country whatsoever. We only participate and engage other countries if they invite us to be in their country. So we have no interest to interfere in the politics or the social affairs of Kenya. Kenya is being run by an elected president, His Excellency Uhuru Kenyatta, and is doing a good job. And there's no reason why the government of Uganda should interfere in, uh, in, his, in the administration of his government, or even how the, the, direction of that politics is taking place. We don't. Why? Because they do not even, Kenya's Kenya, interfere in the internal affairs of Uganda, we had recent elections and they wish all the players the best. So, that answers the question. Wagudde wakasatira mu ggwanga lya Turkey mu bannayuganda abawangaalira eyo abakakalabiza emirimu gyabwe bwe bafunye amawulire g'okubuzibwawo kwa munnaabwe omukugu amanyiddwa ennyo nga munnamawulire ow'ensonga asinga okutuusa amawulire agakwata ennyo ku uganda asinga okugatuusa ku bantu n'abategeeza ebigenda maaso mu ggwanga uganda wewaawo ng'ali ttake naye ng'ebintu bino biba bimukwatako alina ensonda ezeesigika mumwajjaga amawulire n'agatuusa ku bantu bannayuganda bekikwatako n'ababadde batamanyi ne mugamanya ono fred kajubirumbuye ekiriisa kasattiro mu bannayuganda abawangaala naye mu ggwanga erya ttake yabuziddwawo mu kiro ekyolwaleero mu kiro ekikeeseza olwaleero ku bantu abatanaba okutegeerekeka abamubuzizaawo nga wabula emmotoka ye nemuwambi emunonyi waka wabeera nemuddusa gye batanategeera n'olwaleero ebadde emmotoka namba 34 hz 5980 emmotoka eyo yeerabiddwako nti yeemu kwe mmotoka enonye omwami ono lumbuye fred kajubi neemujja mumaka ge ngaera nemmotoka eno ekwatiddwa ku kamera enkesi eziri ku luguudo olukyama fred kajubi wasula namba puleeti eno yerabiddwako ngaemunonye naye nga kiteeberezebwa okuba nti abamukutte siba byakwerinda battake sinti lwakuba alina omusango gwe bamukwatidde nedda wabula kigambibwa nti abamuntu abamuwambye bantu bawano mu uganda nga basindikiddwa mu ttake ne beefuula bagenze ku mirimu emitongole wabula bo nga mishoni yaabwe yabadde yakufuna mwami ono kubanga ye baamuweerera dda ne mu kwogera kw'omukulembeze pulezidenti museveni bwera ayogerako emabega we yagamba agenda banoonya yonna gye bali era nti ateekwa okubafuna nga kitegerezebwa okuba nti museveni ne muhoozi kaine lugaba mutabani we bali mu lukwe luno olw'okuwamba abantu ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga uganda kitegeeza nti basusse balina okukoma bayingidde ne mu nsi etali yaabwe etabakwatako baagala baliira okwabwe neebweruwa eggwanga eryabwe lyebakulembera kitereesewo akasattirono mu ggwanga lya taki okulaba nti basobola okuwamba omuntu ne bamubuzaawo mu ngeri eyo eyekiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga kyennyini kubanga abantu balipootinzeku ku poliisi z'ettake eziri arawundi erumbuye wabeera zitegeeza nti tezinnamanyako ku lukwe lwakukwata muntu oyo era bo tebannawulirako nti alina omusango gwavunaanibwa gavumenti y'ettake ngaera bagamba bagenda kwongera okuba ekisoboka kyonna banoonyereze balabe omuntu oyo lwaki awambiddwa era atwaliddwa luddawa ng'ekigendererwa kyabanono abamuwambye bo ekyabwe kyakumuwamba bamutikke ku nyonyi bamuzize ku ggwanga uganda ku mpaka basobole omutula mu sefauses zaabwe bamutulugunye olwaga amawulire gajja abawaako ate nga matuufu olwokuba nti bo tebaagala boogerako mazima olwo balabira ddala ngaaba bakutte ewaluma nga banoonya engeri y'omusaanyaawo kati basazeewo bamuwambe bamutikke ku nyonyi bamuzze wano basobole omutulugunya mu ngeri gye batulugunyamu bannauganda abangi batulugunyizibwa ne baddizibwa ewaabwe nga bali ku bisago ebyamaanyi abatali bannamukisa era bwe batyo tebakomezebwawo wabula battibwa katunano bamugase ku lugendo lwabo abawambiddwa naye nga wetwogerera gavumenti y'ettake etandise ogwayo poliisi ziri alawundi zifunye infomation eno era bannayuganda bonna gye bali abali mu ttake n'abali mu mawanga ag'enjawulo naye nga babadde bakkiririza mu mwami ono amawulire g'abawa batandise dda okukola omulimu gwabwe genda nga balipootinga ku poliisi ez'enjawulo ezibali okumpi kino nno kiraga obunafu obuli mu sekyulite yaffe kubanga bwe muba nti mulina omuntu gwe mwetaaga ne musala okusindika bambega bammwe bawambe omuntu oyo ku mawanga gy'ali nga temutegeeza ku gavumenti eyo etwala muntu oyo obudde bwe nemukozesa simanyi kye muba mwesiga kubanga kyandibadde kyangu okuyita mu gavumenti yeeri ne mwogeragizaganya nayo twetaaga omuntu gundi ne gundi mutuuze wa uganda ku nsonga bweziti ne bweziti naye basazeewo okukozesa amateeka agaabwe jukira bo tebalina amateeka gabafuga betonderawo agaabwe ne bagamba kino tukyeteekeddwe kikola bwe tuti ate nga tujja kituukiriza kati era enkola gye bakozeemu yeemu ogenda okuwamba omuntu ono bamubuzeewo bamutikke ku nyonyi baagala mumuzza kuno era mumuzza mu bintu byamutulugunya engeri gyatulugunya mu bannauganda nga balowooza nti okwogera amazima kubeera bo kubalabisa nga balowooza okutulugunya omuntu kinajja bannauganda ku mulamwa gwe baliko naye nga nsuubira nti aboogera ensonga ezo eziruma eggwanga bangi nnyo mpozi bonna nga mugenda genda mukwata buli omu gyali naye nga ekituufu ekiriwo kyekyalumbuye fredi awoziddwawo tanategeera ekka watuufu watwaliddwa bino ebigambo museveni enyini yabyogera mu maaso ng'abyogera mu mawulire n'ategeeza nga bagenda okubano nayo yonna gye bali babawuza akana n'akataano nga yatandikira yatandika yeekwasa ensonga ey'okumubika nti ebyo bamu ku baamubika mbu afudde nga tannaba kufa omusajja n'abagamba bulungi obutambi bwange bwe nzize nkola bwonna gye buli ku mikutu gyange genda ng'onoonya owuliriza kamu ku kamu bw'owuliramu akatambi konna nga nze njogera nti nti wafa ojja kuba osobola okunkola kyona ky'oyagala naye bwe naba tozuddemu katambi nga nkubika nesonyiwe okola ebyoteekeddwa okukola ebikuyamba kati n'olwekyo kitegeeza nti oluke lwali luwanvu telwali lwakumufuna ku byakumbika wabula balina bingi ebibanyigiriza byaboogerako ng'atega emazima abo tebaagala amazima ago boogerweko ensonga lwaki abuziddwawo tulinze kiddako gavumenti ya ttaka ebagamba etandikidde ogwayo poliisi etandise okunoonyereza ku nsonga zoono lwaki yabuziddwawo naye nga tetwebuuza yo embasa ya uganda eri mu ttake simanyi nti oba erina kyeyakozeewo kubanga bwavunanyizibwa bwayo okumanya munansi wa uganda abuziddwawo abadde abeera mu kitundu newekiti nsonga ki ezimuleetedde okubulawo okubuzibwawo era omuntu yenawe abaanaava anatikkibwa okugibwa eyo okuleetebwa kugwanga okukomawo embasa yeno kimanyako nti munauganda gundi atikkiddwa naddizibwayo okwaba obwe kati kyesimanyi oba bano bakiriko nga batandisidde okunoonyereza oba besulidde gwa nagamba antira mukama waabwe yali mu lukwe luno kati simanyi kunoonyereza kwabwe okutuuse tujja kuba tubitegeera byonna wabula ngaekiriwo kimu tusabire fred lumbuye tetumanyi waali tetumanyi kigenda mutuusibwako kuba abasajja bamukutte tubamanyi bulungi nti bebasinga obutemu mu nsi yonna bebakulembera obutemu mu ggwanga lyonna lyonna tyawo buli ali gyali weereza esaalayo ng'osabira lumbuye asobole okununulwa mu mikono gy'abawambe bano abeesomye omusanyaawo Terima kasih boleh dimana bekerja. amangu amusule ku ttaka sebo enteekateeka tugimanyi bulungi yo eyokujja obuwangwa nennono kubanga gwagamba nti oyagala modern kingdomship ng'ate weerabidde nti ensibuko y'ekintu kyonna oba buwangwa nannono nga n'amanya gweyitamanya geweyita charles peter manya ga kizungu nga n'abazungu bennyini bamagulu meeru amannya ago bagasamirira kyovala nti waliyo olunaku lwe bayita olwa heroin heroin olunaku olwo lwakujaguza mizimu gy'abazungu era amanya ge beyitaago newakubate nange endiina naye ate sirikulembeza nnyo kati mukulu bwamanga gwe charles peter aga amannya ge wayitaaga abazungu ebakuwa ng'ate nabo abazungu abaagakuwa bagakutuuma bo kenyini bagasabirira kati lwakifo obuwango bwaffe mubusirwaza okutuuka ku seeryo temukyakkiriza nangoma mujaguzo ssaabasajja kabaka zibuuzaako obuganda butebenkere bulungi ekyo nno okivuddeko mukulu ngenze ku kirala ezo zo kampuni eziweereza amawuli ku tv mazo ziteekako obukwakkulizo mwebali nnyo omulimu gwomukola mulowooza nti omutanda talaba alaba kubanga buli kimu akimanyi sente ezabasasulwa okuba temufunira obubaka buno naye era bujja fuluma era tujja bulira bulungi nnyo ekirala njala otegeeza wasanya kalo charles peter mayiga munange tomanyira owowetampisi kundi tukoya akamanyiro akasumagiza eyeyalira munange ng'otuuka tv zonna ffe twatuzizigesa amaaso naddala ezabaddewo entonotono ekyokuba nti saabasajja kabaka temumulaga mu buufuwe obutuufu bwalina okulabikiramu kamera ezikwata emizimu egitambula negiyimira tekikyasobola kuba kifaananyi kya busimbala na kulaga saabasajja enfaanana kubanga mwagala kweka buganda n'abaganda enfaanana ya saabasajja kabaka kino nno kiraga obukumpanya kiraga enkwezenge kiraga obuntu obutali bwa buntu okuba nti mujoze omutanda waffe nemuleka ne mukati neyeewogoma bino byonna mujja bisasuliranga ababikola naye ekyebuuzibwa ofuniramu wa ekyokubiri gwe mu buganda watuuka ddi okuba nti gwosalirawo baganda bonna miriyoni omunaana okudda waggulu era gwe kabaka bwatalabika abantu kumulaba kiba kikukwatirako wa kubanga ffe ffe bantu ba kabaka abasobola okuba nti omukingiriza so siggwe ngaomuntu obuganda bunene nnyo okusinga gwe omuntu era njagala weetegereze bulungi nnyo ensonga eno ntandise gwe nti olunaku lwajjo ffenna twetegereza bulungi nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo nga tukimanyi bulungi nnyo nti obuganda yali ggwanga lyetongodde lirina bendeweera lirina ekitiibwa kya buganda oluyimba lw'eggwanga lirina abantu abasukka mukadde omunaana lulina olulimi n'omukulembeze ow'ennono lulina n'abantu abakkiririzaamu mu nsonga ezo ate nga lya ddembe okwetongola obaka wa ssaabasajja bwabadde kirya ntayagalangako buganda kwekutula ku bitundu bya buganda bulandoozi okiwulidde bulungi era njagala okiteeke mu matu okiwule bulungi naye njagala kubuuza mukulu kuva ddi ng'oluyimba lwa buganda oba ekitiibwa kya buganda kikubwa kamera ne zijja amaaso ku mpologoma ne zigatunuza ku bakungu abazze ku mukolo mwe muli n'omunyampi david wassajja nga kamera emutunuddemu gy'obeera nti ye magulu nnyondo kuva ddi n'abanyampi aballa badde ku mukolo ogwo kubanga tukimanyi bonna abali mu nkozi okusanya obuganda be bantu bemuwa amabaluwa abantu abalina okujja kumba ku mukolo ogwo abali ofiico temukyasobola bba amabaluwa kubanga tukimanyi nti n'okuyitibwa olumu okujja ku mikolo gya kabaka ekaadi ezo muzitunda wakati wa miliyoni bbiri ku miliyoni ssatu okuzibawa kati bonna basinga obungi bamuleeta ku mukolo guno tukimanyi nti bantu abatayagala buganda ng'oggyeko abatono ennyo abajja olw'okuba nti baagala nnyo namulondo tukimanyi nti kaadi zino zituta invitation cards mwezituta wakati wa miliyoni bbiri ku miliyoni satu abantu okujja okulabikako eri omutanda naye njagala kubuuza kuvadde nga ekitiibwa kya buganda kikubwa nga kamera ezikwata ebifaananyi ebitambula nebiyimirira oba ezikwata emizimu egiyimirira negitambula zitunuulidde bantu balala mu bwakabaka bwa buganda kasite ekitiibwa kya buganda kikubwa kamera zonna ku mpologoma ennaku zino lwekikubwa kamera zibeera mubire zitunula mu miti zitandika kutunula bantu abatalina mugaso so nga ate empologoma yennyini oluyimba ekitiibwa kya buganda yentamu oba yentabiro enkulu ffenna baganda kwe tusinzira kyatandika ddyo okuba ekitiibwa kya buganda nga kamera tezitunulidde mutanda kitegeeza mutujoze mutujogedde eddala naye munnange bwubanga oguba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza kambi katono okanyomera mitala wa mugga linda kiggweyo ofumitambo obwo obujoozi mubukoze era obukoledde eddala nayo kali adda kaddadda munnange ebintu bino bijja kuddira mbaanabo ebintu bino bikola kiro n'emisana ne mu nkwesoso ze mukola mu bitundu byammwe gye mubeera n'ebintu bino bijja kuddira mbaana bammwe era bamu byabatandika kule ne muwulira olulala bw'obanga otandika okugamba nti otegeka omukolo tugambire kampuni ezikwata emizimu egitambula negiyimirira tebaddamu okukola nsobi yonna kuddamu bw'otatulaga buufu bwa ssaabasajja oba bwenyi bwa ssaabasajja nga buli kumpi naye nga tumwetegereza kubanga ne ssaabasajja bwe yabadde ng'atuwa obubaka obw'amatikkira kamera zabadde olmost mitas 5 okuva waali kitegeeza ki nga bwolaba nti omumpembe yosetonwakalikiza oba agenda okwogera kamera zonna zimutunuzaamu amaaso era zimubeeza kumpi fe owaffe owaffe kennyini kiki ekyamutukako kamera zimulwaza zimuyisa bubi oba mulina kyemukweka ekyo nno saagala kirwako njagadde kutegeeza emuku ebyo biriwo naye nno byonna bijja kuvaayo nga bulungi nnyo bwebiri mubaka obulala ssaabasajja kabaka bwe yatugambye yatugambye nti ye nga ye ekyamutwala mu nsiko eyo okwegatta ku lutalo olwali olw'okuggyako abasibira mu bbwa bwe mwali obufuzi oba basibira mu bbwa naye kati era naye teyeewuunya kubanga nti ekyo kyeyalwanirira kyonna kivunze nakyo kifuuse kyaba musibira mu bbwa yensonga ki yakangudde ku ddoboozi ategeeze abantu abo nti ekintu kyemukola si kyekintu kife kyetewalwanirira era sikyatuleeta kubanga twalibale tubeera gye tubeera ne mulimirira entalo zino osanga abantu abala bandize mukulu twagala kutegeeza wasaanya buli lwokolagana ne sitaani tweyawukana na sitaani ate ebikolo bya sitaani bya bbeeyi nnyo okubifundikira n'obbisasulira yensonga lwaki ennaku zino wenna ne bwadde owa okwogera kukwata tekukwatagana ngaempala ya mukama olw'ensonga nti gwe kennyini kyakubuuseeko era n'enviri zakuvudde ku mutwe nti amasannyalaze mwadde neteekateeka egajjako essaawa bbiri emabega nga ssaabasajja tandayogera era mwakikoze bulungi ekyokubiri okwogera kwa ssaabasajja kwabatiisiza kubanga si kyemwadde musuubira mwadde musuubira ki weponno ngaffe abasomera ebbaluwa abasomera ebbankaluwa mu bbaasa twategedde nti eno kwabadde kutuyita mu lufuuti fuuti surprise oba kwabadde kwabadde okwogera kwa ssaabasajja okwasudde buli omu amatu n'agamba e kiki kubanga tukimanyi bulungi nnyo ssaabasajja kabaka alina omuwandiisi ow'enkalakkalira n'ow'ekyama ate nga tukimanyi bulungi nnyo omukolaga n'abantu abo kati gwe kyakujja enviiri ku mutwe nga biwadde osuubira nti empologoma byegenda okwogera si byayogedde kitegeeza empologoma nnamu ewunyiriza buli konna akabi akaliwo netegera ki ekituufu nekirala ani ah, kuva ddi okuva ku bassekabaka ne bassekabaka abayiseeko emyaka abaali bafuzeko obuganda empologoma ebeera n'omuntu owekifo e, owekyama akwata ensawo yaayo ombeera ebiwandiiko kuva ddi nga emisege gyegikwata ensawo y'omutanda kubanga mu buwangwa bwaffe empologoma tekulembera mu kisege nga bwenakyogedde jjo emisege mibbi mitemu teginaaba giwunya gitambula giriko buli kizibu kyonna kyomanyi nolwekyo mu buwangwa bwaffe obwa buganda tekikirizibwa muntu yenna aliko omusaayi okuba nti yeeriranya ssaabasajja kabaka olwensonga ne ssaabasajja kabaka gworaba oyo talinaako bbala bbi wadde liriko omusaayi kyokola nti buli kaseera aba ategeeza obubaka obukumaakuma abantu bakuume emirembe kati gwe kuva ddi nga omuwandiisi wa ssaabasajja kabaka ow'ekyama oba omukwasi w'ensawo mwamukyusizza yafuuse ddi ow'amagye tulabanga okwefungula kususse nga bulire bwe tugamba nti sewagaba gyakoma okulinnya omuti gyakoma okwolesa obwerere bwe kino nno kyoyolekedde bulungi nnyo ku mukolo ogwabadde ogwabadde mu bitundu oba mu ssaza lya kabaka ery'emasaka nti sewagaba munnange alinnye nnyo omuti ennaku zino era bw'ajja akomya okugulinnya obulimu a bwonna buli bweru bwefungudde ekirababa n'omuto nti waliwo kyamu kigenda mu maaso mu buganda ekyo tujja kitegeera munnange nno nga bwomanyi nti atala okutambulira ku sibira y'amenvu fe tutudde gye mukoma okulinnya omuti mweyambule obulimu awa tujja bulaba era ensi ejja butegeera awo nno nsingudde ngenze ku kintu ekirala ngenze bwe nti Alright. Mwenaba na Uganda, mwenaba uliriza. Kwa wana wakabe negina kwele special audition video walero. Njana bategeza nti. Omumpembe, yose kutapasa mtano wakarekeze, yaliko mkulebeze we guanga, ekibe chimbala zembilizi, na yejukira, awala zempaka, omuzaji ono yali badde ya umora, dano tuvira mkulebeze. Uloku wanti achimanyi mguida, asuji nante sayo nabu alipa kukulebeze, agenda kuguru wako, ebisa angu, ejani na gumora. mukino bapulaninga okuleeta mutabani waabwe eyitibwa muhozi kanyerugaba essaawa zino njala bategeeza nti waliwo amawulire agatali meekusufu agalaga nti bana abasajja bapulaninga okuleeta eh, bapulaninga okukyusa mu ssemateeka okukyusa akawaayiro akali mu ssemateeka akategeeza nti munansi yaani akkirizibwa okwesimbao kukifo kyonna ekyobukulembeze essaawa yonna mulindire singa kinaatuuka abampa ebibaleeta motion eno okukyusa akawaayiro kano kisobozese omumpembe mu hosikan ugaba okuba nti asobola okwesimba kubanga tekimanyirunye museveni yenyini simu nayo nga tazaalibwako mu uganda era takkirizibwa kutuula mu ntebe eyo wepone mutabani we mu hosikan ugaba naye yazaalibwa mu nsi ezimu za east africa takkirizibwa kwesimbawo so constitution baagala gikwatamba gikyusa akawaayiro ako nti omuntu yenna naba tazaaliddwa mu uganda naye ng'abaddemu ebbanga mpawe kaaga asobola okwesimba obutereevu ku bukulembeze bw'eggwanga ekyo nakyo mukirinde nga mmisa kubanga levinand father waba akedde abawa amasakalamento nabawa nesaala ezigenderako abasembera nebisembera emisa nebagiggala kati nno mwetegereze ngaobudde bukyali bwe baleeta akawaayiro kano mumanye nti kyebagamba kituufu kubanga muhozi kanyerupama obaka muyozi kanyerugaba takkiriza wadde okuliraana constitution ya uganda wadde okuliraana entebe yonna enkulu kubanga si muzaala wa uganda ngaera kitaawe ebyo ebiri bisiŋŋana naye bano ababiri bombiri ekifaananyi kya sensekere bombi bebamu era bw'osanga tewali njawulo ngenze mu maaso ensonga endala mwenna bannayuganda abali mu uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo naddala abali mu kisaawe ekisanyusa bannayuganda naddala ng'oli mwana nzaalwa ya mu uganda ng'osiisira masekati ga uganda kyetuyita buganda bw'oba omanyi nti oli muyimbi oli mukoloobi eno message obubaka njagala bugende eggwe ompulirize bulungi buli eyagenze mu mambuka ga uganda okusinkana omumpembe era naye nga naye si munnauganda kale wulira n'owulira ekinyiizo nga kikutakula mu bigere abantu abalina ensimbiza eggwanga bali mukutta bannayuganda bannasi bannayuganda kimanyikiddwa lunye nti omumpembe george akandanaku salimu sali musajja musomali yazaalibwa emumbaasa tuli kukiyi wano oh, kale kankidde mulungi tukimanyi bulungi nnyo nti bwenna abayimbi abaagenda mu mabuka ga uganda gye tuyita eggulu okusinkana omumpembe eyeyita omunnauganda omusajja musumaali salimu salenjo jakandanaho eyeetisa ettaka lya buganda nerya uganda lyonna jo n'ensimbi omwami yonna esi munnauganda terekedde ade okuyimira kumpi kyonna wala ekifo ekyobukulembeze mu uganda essaawa zino abayimbi gye mugenda eno message njagala egende gye muli ntegezeddwako nti mu musomo gye babasomesa simanyi ti mwali muyingira ekisaawe kino mwasooka kusomesebwa babasomesa ki kutereka nsimbi ezababulako kwogera kwogera ku maloboozi ge muyimba ku ntunda yammwe eya musiki oba kubalowoozesa nti mulina okubasomesa okufuga amakaaga muba ennyambala oba endya kati mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda information entufu yiino project gye baagala mu driving bamuva eggulu busere ze bwafunye mulina okutandika okutunda ekifaananyi ky'omumpembe mu hosi kanyirugaba era ekyo mugenda kikola ate akikole oyinza okubanja ojja kifuwa nga okiza munda ekirala ki kino abasajja bano baali babanoonya dda okubafunaga tebalina ebabafunira emmere gye muli eggulu eyo n'ebyokunywa yemuli essaawa zino bagamba nti bagamba nti okalya ddakaddadda naye mubiri empola ekinaavaamu mujja kkiwulira era bamwaloziza nako kuki ekiriba mu mmere gye mulya bitundu ebyo mujja kgenda nga musikondoka mpaka nga zino foxwogen ezisikira emabega era mujja kitegeera nti abasajja baali babateegadda nga tebane babafunira kati mujja kifuna ddango liko erinnya simanyi nze sebunya simanyi nze mayanja simanyi nze ani baali babategana tebana babafunira kati mujja kitegeera nti yabalula esiridde bino byange era mujja bitegeera ngaeyabalula emaze okusiirira so ekyo mukibeere nga mukimanyi nga nfundikira ekigula luggi ntandika omukolo mutuufu mwenna mwenna mwenna mwenna ebintu bye mbagamba mujja bijjukiranga era mujja bijjukiranga lunye ero message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abasangibwa mu kitundu ekya buganda sigana muntu kola kyoyagala naye waliwo mupango zisabyalo abasajja bano bakimanyi nti emundu bwe bagikozesa ereekaana nnyo esika amatu g'abantu okwetoola ensi yonna baafunye omukisa gwa ssenyiga kumi na mwenda okuba nti basobola okukozesa enkola gye bakola ey'obutwa okusanyawo abaganda n'obakendeeza mujjukire banyina enteekateeka ekola kyetuyita constitution caps mubiseera ebisinge byabuganda mu bitundu ebisinge bya buganda okubajja ku mataka naye gikuba n'egiremesa kati baagala bbawa kituyita okubagema neddagala effu mu buganda mutandike okutuka omu ku omu mpaka lwanakendeeza enamba gye baagala njala bagamba okugema kuno kwonna kwetoloolodde mu buganda teri kitundu kira kya uganda kyebagemba mu bantu okujjako mu buganda era mubawulidde ngaolwali bavudde ne bagamba nti okukkiriza okugula amasomero andibanga buli muyizi yenna agenda kugemebwa mujjukire buli mwaka obuteeka abayizi mu ggwanga oba mu buganda abaana bano betuzaala batuva muntu nga babeera wakati wobukadde obusukka obubiri oba kubusatu nga basoma watya nga obukadde buno bonna babugenye nga tebukyalina future mu nteekateeka yaabwe gye mutalimanyi jjukira baaleeta dda engema gye bagema abaana abowala okuva ku myaka kumi na mukaaga okudda waggulu nga bagema kansa omwa gwokunnabaana kitegeeza ki mwakigoberera mukifo kye kitegeeza kati mwenna bagenda okukkiriza bagema abaana bamwe kimanye nti mwazaalira bwereere era eyabalula ejja kuba esiridde bwentyo nno nga nfundikidde ekigula luggi njala tandika n'eddoboozi lya ssabasajja kabaka eryajjo ngibaddiremu bataawuliwulidde mesagi mugiwulire bulungi nnyo ndyoke mpite omukungu gwe twayise naye olwaleero mesagi obubaka bwe buno kubanga fe tujja kwetambuliza nga bwe kisoboka mesagi yeeyo twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eby'abantu baffe tusiima nnyo mwenna abakoze mubannakyewa okuyimirizaawo obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu by'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinatuddizibwa twebaza bannaffe abali mu masaza ga kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza abantu sekinnoomu n'ebitongole ebyenjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu